Gustavo, como ya no hay casi de esta mañana, si te alcanza esta, mira. Te la raspas bien. La otra ya la vamos a hacer la basura. Si ya no ves, apaga siguen los fines.

Thank you.

что ловил.

Gracias.